ассалому алайкум подписчикои колхозовот бачао имрӯз навори мо тахта аст магазини ҳоҷи акай давро мерем манзили мо ина пара бозир баҳор аст и пара мерем тарафи амонатбанк мерем ана ин пара магазини ҳоҷи акай даврон мерем бори нав омадааст иншоалло шумо да як навори хуб мекунем бо хеле нархҳо тахтао арзон шудааст шумо дао як якта нархоша муаррифӣ карда мерем бачао дар давоми видео як якта хоҳиш мекунем подписка лайка ромӯш накунем برادران عزیز یک خواهش میکنیم 85 پرسنتی مرد خدمان پرکیسیت سر لایک کردن اجخیده تماشا داره برادر یک دستگیری نقص کنیم بچه هوا را خنیک نگفته شما در یک نوار خوب خوب کردیسیم شما یک خواهش میکنیم یک پرکیس کر لایک فراموش نکنیم بچه هیچی نمیده یک لایک بجخیم هنه برای نو اومده از وزیر ایدولان فروورده سا یک تاریکتا شما در نرخوشم میگیم با دستم سیسم با ایدوای видео пешагумон хеле арзон шуда салому алайкум арзбагар арзу шумо баъдан апа саломат кум аҳолатна чихеш шумо худо ба шукр ҳамаа шумона ази саломати хубна хонагоҳ наст инҷа подписчикҳо шуморо ёд карда аз як навор кина гуфтем бори нав омадааст бо арзон шудааст гуфтем хела арзон кардем бора е гам нест арзон омадагарзон омадагаа мана нигоҳ кунед мана 57 50 60 ка мебуред 6 мебуред даже Қариб 60 ка А 60 ка мебуред тахти завод ай тахти зури зур ай 15 14 ба 6 қариб 14 ба 6 хо хо ина бачо бори на омадааст рыждак бори завод инҷа дуланда фурова бисанд мана на фурова росиян 175 сомон 175 сомон 6 метра 6 метра 175 сомон аҳа як бор дигар аз меша гуфта гузарада 14 ба 57 60 ка мугон ино мефурӯшанд ин инҷа 14 инаш 57 57 ҳале 60 ка 60 ка гуфта мефурӯшанд ин 175 сомон 175 сомон аҳа мана 12 11 мебурояд ба ҳам 57 100 20 15 метр мина 115 115 метр мин чиза аҳа хоб мана инаш 14 ба 3.5 36 3.5 мебуд 100 8 сомон метем 108 сомон 8 сомон марфага бисёр кас комментар ва нависор сам сало зами 108 сомон гуфтед ҳамин нарх мезад ам хеле ҳам сионка нишонтед ҳамин нарх ман надодам ва дотед шумо гапотомо ҷавоб дода бем ҳоло шумо бо як гешан арзон агар ай колхоз бо тебе биёд ку бо як гешан арзон мекунад шуди на бачо комментар да бисёр ҳар хел гап нанависи на мардак ҷавоб медодад гуфтаги нарх хошом ба мисол мумкин бо арзон тар када метан деки қимат ам мекунад мисол ва як хело комментар ам менависад ки арзон шуда гиёд ютуб ба дига нарх гуфта будем мало кинем пайдо кунем ай колхоз бо тебе омада менем нарх нишонтед яхсумига арзон мекунам шуд гам несака саломат бошед трисадка аҳа трисадка наваду панҷ сомон наваду панҷ сомон наваду панҷ сомон шаш метра а чорда ба се ай чорда ба се анаку нигоҳ кунед инаш яксаду сеу ҳафт ба чордаҳай ин яксаду э, сездаҳ сомон мешавад яксад сездаҳ сомон арзон мешавад яксад сездаҳ сомон мешавад шаш метра инам шаш метра ҳай даҳакай инам бори нав омад ин даҳакай бори нава инам завод завод тахтаи завод панҷо сомонай чилҳаш метиям чилҳаш сомон ина тахтаи завод ягон ҷои чӣ надора ранги ва шилифовка кардаги бори тоза хушроак бе мало худато омада бо вибр карда меренака мана ин дувозда дувоздаи трисадкаи тоза заводай ина ҳафтоду панҷ фрокс ҳафтод сомон кардем ина ҳафтод сомон ҳафтод сомон кардем инша завод ҳама шаш метра ино ама тахтаи трисадка омадагиай равна 15 ним ай бараш 15 ним набошад нагирад 15 ним бас 3 ай бас 3 ай ин палавой ҳисоб мешад мед ин палавой ай а палавой ай аҳа ин 95 сомони 15 ним ай хе 15 мебурӣ хе биёр бетар ман ё кунед аҳа ин бо як вод ва пешотон нигоҳ кунед ман бо сёнка кунед 15 ним ай дидед ина ина ахираш 15 ним ин пештара мебиёрем бо 15 ним ай 15 ним ай стандарт стандарт ай аҳа 95 сом ма нав ам нав провар ина 95 сом бача як донаш 6 метра о нас мана ровно 14 ба 4 ай аҳа 125 сом 125 о 125 сом нас нас ишам 6 метра ҳама 6 метра инам ай завод мекам вай сионка кадаг ман ин 120 130 буд аз 125 кадем 25 бо 5 сом арзон шуд мо арзон кадем нас нас хо мана 12 шай аҳа نقض است این لگه میشه ده؟ دوازده من اینش نو... پنج من چل پنج من ده هایی چل پنج من ده؟ این نوات سامو نوات سامو شش متر همش شش متر نوات سامو چور متر هاش هم هست می؟ چور متر هم هست همش هست من این ده هکه چل پنج سامو چل پنج سامو چل پنج سامو این دخته باید زواد بود چل هش بود این اکام که برایش мисол ина фора завод дар кор боша завод аст бо инҷа бочорнима мешава чорнима мешавад на ои пара ино чор метра ҳабда ба чора ҳабда ба чор яксаду панҷо сомон яксаду панҷо сомон шаш метра шаш метра ҳабда ба чор яксаду панҷо сомон ина пешаш бобо мере инам бори завод мека о инаиша инаш чилду панҷ ба ҳабдай 170 сомон. Инаш 170 сомон. 150 сомон. 150 сомон. Бо дорем 140 сомон. 140. Ино ҳамаш стандарт 17 мин? 17 стандарт қавсиашон фақат фарқ мекунад. Ин чорай бо ҳастае ки 70 ма, 70 ма 140 сомон. На. Як 4 метраш ҳам безган нархоша чиқир бошад. 4 метра мо инҷа пачфрека будааст. Ё бисмилла. Аҳа. Инаи даҳа. Аҳа. Даҳа 70 сомон. 70 сомон 4 метра. چهار متری پرای این پرای هفتاد تا مو ارزان میشه مومی نداره آه. من دوازده شای دوازده بچه هم؟ دوازده با چلو پنج هایی من دیدید می دوازده با چلو پنج هایی هشتا سامو هشتا سامو چهار متر هایی نشه من چلو پنج چلو پنج در چورده هایی نمیدی اینوش نوود و پنج سامو نوود و پنج سامو نه با ارزان میشه مومیلا دارد ارزان میشه مومیلا دارد نه باز اینجا خفا مزگرم با اینجا براو دست خوب هجده با چلو پنج یه سال هفته سومون فتن کازی انا مونر یه بیست تشن بیست هم آمد می؟ آه بیست هم آمد اگر یک صد هشتاد سومون یک صد هشتاد سومون بیست با چند دکه اینو؟ چلو پنج شش متره آه یک صد هشتاد سومون نفت خب من اینجا بگم خونده چهارده با چهل پنج چهل هفت میبرو یک سد سی و پنج سامون یک سد سی و پنج سامون نخست شش متره اینا شش متره همه شش متره شش متره این هم باری زواد میکن؟ باری زواد اینا همش باری زواد هم بید باری نه آمدگی هم؟ کلخوزا و تیوید بیان اینشالا ارزان بشه اینا همی کلخوزا و تیوید گفتنیم بچه حتما ارزان کده میتیه خب ما به دویپو میدیم دویپو میدیم بعد ریکار هم یک ندیدیم اکا پچفر و پتلوش نی ҳози тараф мезгарем хуб ака як пачифр ино ака реко ин реко пачифр аа чорним да чора чорним ба чор а чил сомон чил сомон о чор ба чор дорен сию панҷ сомон бо дорен аа фаҳмидед бояд кам бориктар а хуб мана инҷа шаста панҷо сомон фаҳмидед мана панҷо сомонак панҷиним ба чор мебод дувоздаак ҳаждаака себулака кардагем фаҳмидед худашон омада бо бе мало бубр када мегирам мераа паталош нима на паталош нима паталош нима чанд ба чанд ака ино ино э, чор ба ду чор ба ду бисту ду сомон бисту ду сомон а каталошни ино фора тахтагира ма дорем зада метем ямора чи хел азме дарко боша худаш зада метем о мана маъқул шуд зада метем ин задана чи хел мезад заданаш бе пула бе пула о бе пул ина кадом тахта маъқул боша гирад пачпур мезанад паталош немезанад ме задана ша биладам када метяд бе пул будааст айноми магазин туҳфа будааст 45 сомон 400 ҳа 45 сомон ин куҷо ак ғайр ме ёвон ёвон ёвон ғайр ая 45 сомон 400 ша ҳа ман ин ёвон хуакси 54 сомон ай 54 сомон ин семети беҳтарин беҳтарин семет амина ин чанда кака ино 500 ша 500 ак о агар харидор кунан бор кадан аш бепул бепул аш бепул бор кадан метена бор кадан метема ина бачо нархои семент ам дидем инҷа бачо бо کاری حلال مهنت کردیستن یک خنکی در تخت فروارده بردم کردیستن ای مونده کارو اکرم مونده نشین سلام علیکم یکی کار شما خینده خنکی در سلام علیکم مونده نشین اکا اینا بچه ها باری نو آورده فروارده استن مگزین در اینجا تخت کرده مونده استن شروع کرده بازی بای طرف میزگاریم نرخوی دیوی پی در میشنویم کچی خیلی بود از دیوی پی ЭП 60 сомон кардем. 60 сомона? О, 60 сомон кардем. Вай нархаш чанд буд? Нархаш вай 65 сомон буд, 60 сомон кардем. 5 сомон арзон шуд. ЭП арзон кардем. Гипсокардон ҳам ҳастми? Гипсокардон ҳам мебавем, о, ҳаста. Гипсокардон чанди бошад? Гипсокардон ҳар хил шаста, 48 сомон шаста, 45 сомон ҳар намуда шаста. Қазоқиш ҳам аз дигар намуда шам аст. Ана маърифа ка баъд ин шифро чиқа шифро ҳастми? Шифр ҳаста, шифр Қурғантепа аст, 48 сомон 47 метр. Аҳа душанбе 50 сомона 49 метрам хуҷам 55 фрутосиям 53 52 метрам 52 метр бор када метен бор када метем ам лаз ина бачо магазини ҳоҷи акай даврон биед та экрана рақамро меони ҳатман зан зане бачо ами видео дасом када чанд ка нарх гуфта бошад ҳамон нарха шумо ба метиҳад мумкин бо ясум дустум арзон када бо меони када метиҳад бо ин пара ба ана канеко ҳастан тунико ҳастан бо чӣ хел намуд тунико ягон дсп ягон двп дар кор бошад бием ҳоло шумо омада муроҷиат карда мешавад бачао ина манзила фамонем базори калхозобод магазини ҳоҷи акаи даврон ҳастан ягон хизматши бием ҳоло омада муроҷиат карда мешавад майли бачао саломат бошен сарбалан бошен ака якта подписка нака фромош накинен акаа